Voici Nils, il est jeune ambassadeur de l'Office franco-allemand pour la jeunesse depuis 2012. Lorsqu'il était encore à l'école, Nils n'avait jamais entendu parler de l'ophage et n'est jamais parti en échange en France. Mais il souhaitait tout de même apprendre le français et s'est donc offert après le bac un séjour linguistique assez onéreux alors que s'il avait connu l'ophage auparavant, il aurait sûrement trouvé un programme moins cher ou même gratuit. C'est notamment pour cette raison que Nils est aujourd'hui jeune ambassadeur. Il souhaite faire passer le message pour que les jeunes Allemands qui souhaitent apprendre le français ne fassent pas la même erreur que lui. Alors, Niels visite beaucoup de classes pour présenter les programmes de l'ophage et n'hésite également pas à prendre la parole lors d'événements franco-allemands ou européens pour parler de l'ophage. Cette année, il a également co-organisé la journée franco-allemande à Münster avec d'autres organisations franco-allemandes. Mais tous ces projets ne tombent pas du ciel. Niels se rappelle sa première année comme jeune ambassadeur, qu'il a passé à chercher des contacts et des partenaires. Ce ne fut pas une tâche facile. Aujourd'hui, Niels reste très motivé dans son rôle de jeune ambassadeur et a même écrit son mémoire de master sur notre réseau et sur toutes les activités que nous avons faites depuis la création du réseau des jeunes ambassadeurs en 2009.